J'écris une chanson pour moi. Dans le rêve, c'est une boule noire. Quand je ferme mes yeux, je me souviens pas, j'avais des idées tout noires. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin de noir. Pour faire de la musique comme ça, tout te plains pas, crois-moi. Des fois, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a, même si je sais pas pourquoi on vit dans le monde celle-ci. Y'aura personne, qui ne me rapacie. À seul dans ma vie, dis merci. Des fois, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a, même si je sais pas pourquoi on vit dans le monde celle-ci. Y'aura personne, on passer dans ma vie, Dieu merci. Ça arrive de vivre, si t'as pas de force, ça t'arrive pas. T'as besoin de te pas, t'as besoin de te demande pas. Ça existe pas impossible, bien sûr, tout est accessible. Si sais pas assez fois, bah à la fin, tu te demandes pas. Des fois, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a, même si, même je sais pas pourquoi, mais dans le monde, celle-ci, aura personne dans on meurt à passer. Vous débrouillez dans ma vie, Dieu merci. Les mensonges sont augmentés, la vérité de la vie très vite, qui nous donne de la vie. Je regarde pas derrière moi, je suis très ravi de ne pas être comme les autres. Je veux pas trahir. J'arrive à savoir qu'est-ce qu'il y a, même si je sais pas pourquoi on vit dans le monde celle-ci. Y aura personne quand on ne me si Vous débrouillez, seul dans la vie, Dieu merci. Des fois j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a, même si je sais pas pourquoi on vit dans le monde celle-ci. Y aura personne quand on ne me si Vous débrouillez, seul dans la vie, Dieu merci.